Alors Joyce, c'est un morceau qui est sur euh, le l'EP que j'ai sorti l'an dernier. Euh, Joyce, c'est un prénom un petit peu cliché euh, américain, féminin. Et j'aime bien cette idée-là, parce que j'aime beaucoup la musique américaine, la folk américaine, l'americana, comme on dit, le blues aussi. Et, Joyce, en fait, c'est une façon de parler de, soi. dans cette EP, il y avait quatre chansons, et, la chanson Joyce parle d'une des facettes de soi, c'est un morceau qui, parle de, l'enfermement, euh, ce qui peut avoir de nocif. Ce qui est carrément à contre-pied de, mes thèmes habituels de justement de, du côté néfaste de l'éloignement, de, la fuite par le voyage, ce genre de choses. Et comme si on lui disait, bon ben euh, maintenant il serait temps d'ouvrir les yeux, quoi, il serait temps de se, de se bouger, de faire quelque chose de sa vie. quoi. C'est un morceau, je l'ai composé, euh, je l'ai composé euh, comme ça. <laughs> je peux pas expliquer, ça, se compose comme ça quoi. Tu écris des trucs, il se passe des choses. Euh, au bout d'un moment, le, processus d'écriture, tu l'oublies en fait. Ce qui reste, c'est le morceau, c'est ce qu'il veut dire, c'est l'essence de, la chose. Et, le morceau, il, mute en fait de lui-même au fur et à mesure. il, prend des sens différents tu le joues différemment, tu, tu le vois différemment, tu vois des sous-textes que tu voyais pas avant. Et euh, un morceau, c'est un peu ça pour moi. C'est quelque chose que tu écris en bloc sans y réfléchir. Et, au final, c'est plus tard que tu en tires les leçons. C'est plus tard que tu en tires des, choses sur toi-même. Il y a clairement quelque chose, une euh, genre de quête identitaire un peu adolescente euh, dans, dans, tout ça. quoi. C'est Ouais, je crois que ça parle de ça. Peut-être demain, ça parlera d'autre chose. Joyce. Ce sera un renard avec des longues jambes qui va très très très vite, qui court aussi vite qu'un guépard. Ce serait peut-être même un guépard, tu vois. Je sais pas, Joyce, c'est un peu ça. Cette chanson, c'est un peu. Euh, tu y vas et tu vois ce qui se passe, quoi. clap. Clap, quatrième, motard. J'arrive, je réfléchis, c'est un petit moment. Euh, il y a, il y a, quatre... Euh, il n'y a rien en fait. <laughs> <laughs> J'arrive à rien dire. C'est scandaleux. on la reprendre. Ouais, on la reprendre. On va la reprendre, ouais. Non, je, Joyce. Tu Tu m'enlèves encore une connerie. <laughs> J'adore ça.